Всем привет, с вами Харли. В этом видео я бы хотел затронуть такую тему, потому что с ней некоторые сталкивались, <clears throat> то что невозможно попасть на некоторые сайты, они заблокированы непонятно чем. Но, скорее всего, это вот у вас на компьютере заблокирован файл хост. И вы не можете войти в контакт, он вам пишет ошибка соединения с сервером или что-то такое, или на другие сайты, а, где вы качаете фильмы, игры и так далее. Давайте разберемся в этом по порядку. Первым делом проходим э, в мой компьютер, диск C, Windows, потом ищем папку System 32. Так. А вот System 32. Переходим далее в папку Drivers вторая. И дальше в папку ETK. И вот наш файл host. А, нажимаем на него два раза. <clears throat> и у нас высвечивается, в какой программе его открыть. Так, открываем его с помощью блокнота или в чем вам удобно. Так вот, он должен выглядеть примерно так вот. Ну, либо он должен написан быть на русском. Без разницы. Главное, что после фразы localhost не стояло ничего. Если после фразы localhost у вас стоит какие-то сайты, это означает, что ваш э, компьютер заражен вирусом, точнее вот этот файл, и в браузеры заблокированы некоторые сайты. <clears throat> ну, также поступают некоторые компании, чтобы заблокировать э, работникам вход на такие сайты, как Одноклассники, ВКонтакте и так далее. Это ничего страшного. Чтобы это исправить, ну, так просто это не исправить. То есть файл почистить нельзя, его придется вам удалить. То есть э, копируем, ну, в файле копируем... Черт, не так его открыл. Так. Открываем файл снова. И копируем все до строч... Ну, вместе с localhost после localhost, если, если у вас что-то есть, не копируем. Нажимаем Ctrl-C и закрываем файл. А, и удаляем его кнопкой Delete или правой кнопкой мыши и нажать кнопку Удалить. Нажимаем Да. Все. Теперь этого файла нету. Теперь на рабочем столе создаем обычный создаем обычный блокнот текстовый документ запускаем его и вписываем туда то, что мы копировали. То есть вот все это. Нажимаем сохранить. Теперь переименуем его. Переименовать и стираем все, даже расширение файла. То есть .txt тоже стираем. Мы пишем просто hosts. А, применяем изменения, да. И засовываем его в папку ETK. Перемещаем с заменой. Все, файл изменен. Также, если вы не хотите, чтобы на некоторые сайты у вас заходили знакомые или дети, э, также открываем файл, копируем вот эту строчку, ну то есть вот с решеточкой, где написано 127.0.0.1. Копируем и вставляем после ну, вот то, что у вас написано точка, а, двоеточие, двоеточие, один localhost. Туда вставляем эту фразу, делаем пробел большой и пишем сайт, на а, который вы хотите заблокировать. Например, www.vk.com И сохраняем. Откроем снова и проверим. То есть вот он вписан. Если что, также его удаляем. Нажимаем сохранить. Но я так думаю, вот и все. Если что, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал на ютубе. Заходите в группу ВКонтакте. Если не жалко, отправьте 5-10 рублей мне на кошелек WebMoney. Данные я оставлю под видео. Но ну, если что, пишите мне. На все вопросы постараюсь вам ответить. До свидания.